Piazada, o tempo que eu consegui fazer nessa volta foi de exatos 8 minutos, 1 segundo e 49 milésimos. Por enquanto não tem nenhum competidor junto com o Miata na lista, então ele está em primeiro neste momento, mas vamos ver se ele vai aguentar o próximo carro, ok? Se vocês quiserem baixar o carro, vai estar o link da descrição do meu pack de carros japoneses, ok? Esse pack tem, tem bastante carro mesmo, tudo nesse né, estilo do Miata. É, tá separado em três níveis. O Miata tá no nível 2. Se vocês quiserem baixar menos carro possível, tá no nível 2 o Miata, ok? E pesada, o setup do carro tá aqui na tela passando para vocês, ok? Só pausar o vídeo, copiar as configurações. Essas configurações estão estritamente para corrida. Tá bem dura a suspensão e tal. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido. É nóis, até o próximo vídeo.